यार क्या रे कल फिर सुबह जल्दी उठो काम करो सो बोरिंग लाइफ यार बहुत भूख लग रही है कुछ खा लेना चाहिए था मुझे पहले छोड़ो यार छोड़ो हम्म, चलो दो तीन एपिसोड देखने के बाद सो जाती हूँ <laughs> oh God. oh boy, I love this episode. One more, one more episode. oh god, I love this episode so much. एक और देखूंगी एक और हाँ वाओ एक और आखिरी वाला देख लेती हूँ हाँ उसके बाद सो जाऊंगी वाओ क्लाइमेक्स ही आने वाला है अभी तो इसको सीरियसली देखना पड़ेगा हाँ, उसके बाद क्या होने वाला है व्हाट क्या what the F why why इतना जल्दी टू बी कंटिन्यू अरे आगे क्या होगा वो तो दिखाओ हाँ, आगे वाला दिख नहीं पड़ेगा दिख नहीं पड़ेगा नहीं नहीं नहीं हाँ, अजीब बात है इतना जल्दी टू बी कंटिन्यू ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं एपिसोड को व्हाट ओ, ओ, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा ये एपिसोड देखने के बाद सो जाना सो जा सो जा रे सो जा कल तू जल्दी उठ नहीं पाएगी बहुत जल्दी उठना पड़ेगा तेरे को सुबह सो जा सो जा कल देखोगे बंद कर इसको जा जाके सो जा एक minute fuck oh I need to wash my face oh shit और इतना हेवी मेकअप उठाते उठाते बहुत लेट होगा छोड़ो यार कल नहाते समय धो लूँगी नहीं नहीं नहीं एक मिनट सिमरन पीले कवर पे तो तेरा सारा मेकअप लग जाएगा अगर नहीं धोई तो छोड़ यार कल पीले कवर ही धो दूंगी क्या होता है नहीं नहीं नहीं नहीं Simran Wait a minute, you have really sensitive skin. You really want pimple on your face, huh? No, no, no, no, no, I don't want pimple, I don't want pimple. Oh god, I really need to wash my face though. God, इतना हैवी मेकअप को उठाते उठाते बहुत लेट होगा हाँ दो मिनट लगेगा जाके धो लेती हूँ गॉड ये कैसा मेकअप है उठने का नाम ही नहीं ले रही गॉड oh कैसा मेकअप है कितना फेस वॉश डालूं फेस का चमड़ा ही निकल आएगा इतना रगड़ रही हूँ कितना रगड़ रही हूँ उठने का नाम ही नहीं ले रही भगवान ये मेकअप को जल्दी रिमूव कर दो आह आह आह फाइनली मेकअप हट गया oh oh, oh. I feel my fresh fresh skin एक मिनट ओ गॉड कपड़े भी चेंज करना पड़ेगा ओफ फाइन ठीक है चलो कपड़े चेंज कर लो उसके बाद डायरेक्ट बिस्तर पे सो चलती हूँ हाँ हाँ come to mama my pillow हाँ ओह हेट माय हेड हाँ what a relief. Oh <laughs> Good night. <laughs> Good night. एक मिनट सिमरन क्या तूने अलार्म लगाए थे क्या शायद मैं भूल गई अरे बाप जल्दी से अलार्म लगा ले सात बजे का अलार्म कल उठ नहीं पाएगी नहीं तो आ आओ अलार्म सेट हाँ गुड नाइट स्लीप पता नहीं यार मेरा एक सभी क्या कर रहा होगा किसके साथ सो रहा होगा यार कमीना लड़का हाँ वो किसी के साथ ही होगा अभी हम्म? मुझे क्या है मेरा तो ब्रेकअप हो गया हम्म। अगर गहराई सोचूं एक नंबर का हरामी लड़का था हम्म? सुअर का बच्चा हाँ हाँ हाँ जरूर साला वो नताशा के साथ होगा ऐसे ऐसे कर रहा होगा कमीना एड्स हो जाएगा तुम लोगों को छोड़ो यार मुझे क्या मैं सोने तो चलती हूँ यार आई एम सो हंग्री और सच में यार कुछ खा लेना चाहिए था मुझे यार छोड़ो यार सो जाती हूँ यार इतना भूख लगी है कैसे सो जाऊँ यार इतना रात को मैं क्या पकाऊँ बहुत मेहनत लगता है खाना पकाने में गॉड चलो उठती हूँ जाके देखती हूँ यार क्या होगा फ्रिज में चलो फाइन देख लेती हूँ अंकल चिप्स रात में चॉकलेट खा रही है पागल इतना मत खा पेट बाहर निकल रहा है यार प्रेग्नेंट लग रही है तू एकदम छोड़ यार क्या होता है यार ना? और क्या है chocolate sauce, my favorite. Yum, yum, yum. Uh, oh. Mm. Mm. Oh, gross. I'm so gross. Mm. Finally I am so full आप बहुत अच्छा नींद आएगी मुझे ओ, चलो भाई सोने चलती हूँ हाँ वरना लॉक द डोर हाँ मैंने लॉक तो की थी दरवाज़ा देखो चेक करके अरे नहीं यार छोड़ो यार दरवाज़ा लॉक ही है हाँ लॉक हाँ, है लॉक है अगर मैं लॉक करना भूल गई तो चूड़ा जाएगा नहीं नहीं नहीं नहीं घर में अगर चोरी हो गया तो क्या करूँ मैं हाँ <laughs> चोरी करने के लायक तो घर में मेरा कुछ भी नहीं है जाओ चोरों को हाँ आ जाओ चोरी करके ले जाओ कुछ भी नहीं है घर में सो नहीं पा रही हूँ गॉड अरे बाप रे ये क्या हो रहा है रात को नींद क्यों नहीं आ रही है मुझको गॉड ठीक है एक दो एपिसोड देखने के बाद सो जाती हूँ हाँ चलो oh God I love this episode दूसरे वाला देख लेती हूँ आ ah, अरे वाह अरे वाह अरे वाह वाह अरे एक और एपिसोड इतना जल्दी ख़त्म क्या यार दूसरे वाला देख लेती हूँ नहीं नहीं नहीं नहीं हम्म <laughs> god I love this episode. I love this episode. God. I love this episode. oh, <laughs> oh. एक मिनट सिमरन तू फिर से कुछ खा रही है तूने कुछ दिन पहले तो खाया था यार इसलिए इसलिए तेरा पेट मोटा हो रहा है यार प्रेग्नेंट लगती है तू इसको रख वापस रख इसको रख लैपटॉप बंद कर बंद कर लैपटॉप सो जा कल जल्दी उठना है सो जा हाँ finally Uh-oh. Uh-oh. Oh, I need to go to pee. Oh god. जब भी सोने की कोशिश करती हूँ तो भूख लगती है यार नींद नहीं आती है तो सूसू आता है पता नहीं क्यों क्यों मुझे जल्दी सोना है चलो फाइन मैं उठ के करके ही आती हूँ यार हाँ फाइनली हाँ, ओ तेरा पैर बाहर लटक रहा है अगर कोई भूत अगर तेरा पैर खींच लिया तो पैर छुपा पैर छुपा सिमरन पैर को कवर कर हाँ चलो मेरा पैर तो अभी सेफ है चलो सो जाती हूँ कहा क्या थॉट्स आ रहा है यार मेरे दिमाग में वन प्लस टू कितना होता है क्या बकरी है यार सो जा और चलो इंस्टाग्राम देख लेती हूँ कुछ देर शायद नींद आ जाए scrolling scrolling scrolling scrolling scroll scroll scroll scroll scroll एक मिनट सिमरन तू पागल है क्या तू मोबाइल चेक कर रही है तुझे कल सात बजे उठना है यार मोबाइल को रख और जल्दी सो जा सो जा हम्म, नहीं फिर लाइट खाना भी एक मिनट मैं अपनी लाइफ के साथ ये कर क्या रही हूँ यार हाँ।